Okay ba kayo dyan, mga kaibigan? Sana safe kayo sa mga bahay nyo. Stay at home muna tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ano ba yung ADS? Ano ba yung gyroscope? Especially sa mga newbie, parang medyo technical yung mga uh, term na yan. So, yun is normally sa aim natin yun pag ginagamit yung uh, scope And pagdating sa sensitivity, para natin kokontrolin yung recoil. So itong video na to, papaliwanag ko as basic as possible. Ano ba yung dalawang yan? Unahin natin yung ADS. So yung ibig sabihin yung ADS, pag chinek niyo yan sa Google, sabi sa Google ay aim down sight. So ito yung makikita nyong red dot. So, kung paano siya gumalaw, taas baba, uh, pataas, pababa, kaliwa, pakaliwa, kanan. Pag nagsa-sight tayo, yun yung uh, ah, EDS. So yung gyroscope naman, ito yung yung mismong phone mo, pag tinilt mo sa kaliwa, susunod dun yung galaw. Pag tinilt mo sa kanan, dun siya pupunta. Pataas, pababa. So, yun yung gamit ng gyroscope. So, normally, karamihan ng mga player, gusto nila naka-on yun para mas maganda yung control recoil nila. Pero sa case ko, since uh, yung phone ko is hindi capable dun sa gyroscope. So, practice-practice lang. And pagka ah, na-practice mo naman, kahit paano makokontrol na natin yung recoil. Okay. So, sisimulan ko yung video na to dun sa settings. Tingnan muna natin yung settings. Ano ba yung, uh, paano ko ba sinet yung aking uh, sensitivity. Bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe at pindutin nyo na rin yung uh, notification bell para updated kayo sa mga sunod nating video. Makikita nyo ngayon dyan yung sa gyroscope sa may bandang kanan, nakaklose siya. So, i-on nyo lang yon uh, ah, scope on or always on. And then, punta kayo sa uh, sensitivity. Yung gyroscope, makikita nyo sa may bandang baba. So, kung gusto nyong uh, itest talaga kung gumagana yon i-maximize nyo na lang lahat muna for testing at uh, siguro mga 200 to 300 just for test kung gumagana ba siya. And then once you adjust, try nyong itilt sa kaliwa sa kanan, dapat gagalaw yung phone without using yung fingers nyo. Ngayon, pag hindi siya gumalaw, uh, isa sa mga dahilan is either yung phone mo is hindi capable, wala siyang sensor talaga na naka-install doon, or may naka-install, uh, hindi lang gumagana. So, yun yung pag-uusapan natin. So, yung next is pupunta tayo sa uh, settings ng phone. Okay, punta tayo dun sa keypad natin. Kailangan nating i-dial yung asterisk uh, number 0 asterisk number. Ito is para i-activate yung uh, settings niya para malaman natin kung yung phone natin is capable o merong naka-install na gyro. So, this one is for ano uh, Samsung unit. Okay, so check nyo lang, pindutin nyo lang yung sensor. And dyan makikita nyo na kung ano yung mga meron uh, naka-install sa cellphone nyo, ano yung capability ng cellphone nyo. So for this case, uh, sa cellphone na to, wala akong makitang uh, gyro So, normally kasi may makikita ka dyan, uh, gyro sensor. And then, meron ka rin makikita ang uh, gyro self-test. Yun naman is just to confirm kung gumagana ba yung gyro mo. Pero sa case na to, totally itong phone na to is wala siyang uh, gyro. I hope may natutunan kayo dun sa explanation ko. And don't worry kahit walang uh, gyroscope yung phone nyo. Practice lang yan. Basta pag walang ginagawa, wala pa yung mga kasama natin sa team na maglalaro. Practice, practice muna. Sabi nga nila, practice makes perfect. So, yan lang sa ngayon. And hopefully, uh, sa mga susunod na araw, makalabas na tayo ng bahay para makagalaw-galaw naman ng maayos. Okay? Maraming salamat and God bless.